Kaya, eh, eh, naa. Taga-asa. Nasa pa nabot karon. Ano yung trabaho? Ha? Ano yung trabaho? Construction man siya. Di ba dyan kumangitag lakit ikaw? Nay, nay tarong nga mga lakit eh, pero put na sangit dyan ko sa kanang on, dyan dyan dyan kumot lang ti uy. Tagad dyan, tagot, taro na lakit, tagad dyan tarong na lakit, ba dami yun sila nga. Oh my God. Wala lang. Lang. Wala lang. <laughs> Papatay mo sa ulan eh tiga, eh, in love eh, kasi mong laki. Wala ma, normal na ba? Kailan <laughs> edad siya, imong laki? Dapat, depende sa bot. <laughs> Depende kaya ka. Depende pa ko tayo, taga pa ko tayo, bayan John. Ginaon sa kasi mong laki. Normal. Mm-hmm. It's normal. Private. private ba? <laughs> Private, private. Chika-chika pa man dyan Charot. Lang. Niya? Long. Gusto Di ko balo siya na kadiri. Yes. Niya, ang sabi mo niya. Dito mo kinanga. <laughs> Di mo ginigurante, tagapong kita piyak ko. Di wala sa mingawan ni mo. Mamingawan man, yan ako siya iya. <laughs>